міне рысбек ағамыздың соты болайын деп жатыр еді бірақ кіргізбей жатыр ашық сот деп еді кіргізбей жатыр Или все давайте не Она что ғалеке че нағып кіргізбей жатыр жақсы ал мына жерде негізі қорқып жатыр былай қарасаң қорқып жатыр өйткені адамдар қазір көреді ғой адамдарда айтады ғой халықта халықта обостренное чувство справедливости не то что они хотят ага. от, от, от, здесь э, обострение, а из-за того, что право э, каждого человека не исполняется. Ол үшін қазіргі айтып ішкі кірініс қатысалар халық далды. Халық емес, онда или бәріміз кіреміз, или далда онлайн өткізейік. Иә, дұрыс әйтпесе ол ашық сот деп жарияланды ғой, ашық сот бар. өздерінің бәрі артында бір нәпәтті боғы бар значит сол соны кіргіздірмей отыр немесе офлайн сот болу керек әйел енді не мынау сонда бұл халықты менсінбеу ма жоқ заңға бағынбау ма заңды шығарады бізді бағындыруға бағындайды ал өздері заңға бағынбайды не деген нәрсе ашық сот деп жарияланған ашық сот деп жарияланған ал енді кіргізбейді кіргізбейді не не сонда мемлекет халықты бір бөлек сот бір бөлек билік бір бөлек так ана журналистер де дайын тұр <laughs> қалайсыз енді сотыңызға кіргізбей жатыр ғой иә иә жерде енді мына заң қазаншының өздері қайдан құлақ шығарса деген сияқты иә қалай қаласа қалай тапсыру солай жасайды ал оны орындайтындар соттар приставтар прокурорлар полициясы бәрі өздерінше бұрмалап соны басқа қырынан пайдаланғысы келеді да әрқайсысы бір өздерін сездіру керек бір тұлға сияқты керемет сияқты қожа сияқты дұрыс емес демократия құқық мемлекет тойы емес бәрі заңның алдында бір орыс ойына келген істейді деуші еді прокурорда басқасы бұлар енді орыстан үйренген әдетіне басып жатыр ғой жоқ орыстан өтіп кеткен шығар өтіп кетті өтіп кетті орыс ғой орыс ойына келген істеп деп қазақ айтушы бұлар енді асып бара жатыр а одан кейін ә, жаңа ғалекең ана адвокат ә, онда онлайн өткізсін деп жатыр ғой жоқ жоқ жоқ онлайн емес оффлайн оффлайн онлайн өткізсін иә э, негіз жоқ негіз жоқ иә и бәріміз кіруге хақымыз бар бәріміздің хақымыз бірдей заң иә бұл ашық сот жабық сот емес нәрсе жоқ сондықтан адамдардың қатысуына болмайды деп шектеу қойып ол азаматтардың көше құқығын шектеу иә иә енді Thank you похоже. қазір ғана сот басталатын уақытынан өтіп бара қандай себептермен соттың қатысушы болып тек қана инспекциясын бөлгізсін жүрген қорғаушылары кірсін дейді басқа адамдардың журналистердің қатысуына тек қана сот рұқсат етеді онсыз кіруге болмайды дейді бұлар өзінің баспасына басына біржаншылары болатын болу керек ашық сот процесіне әркімнің қатысуға құқы бар ашық болу керек келген жиналған адамдардың санына қарасына қарай орын дайындау керек шағын залдары бар кең бар деген сияқты сөйтіп соттың процесін дұрыс өтуіне жағдай туғызу керек жаңағы бізге қожа қожасымақ болып тұрған жігіт қой міндеті сол ол көріп қаншаламсыздар судьяға барып соны айтып қай залда өткізеді деп рұқсатын алып соға соған кіргізу керек уақытында бастау керек уақытынан өтіп кетті он екі минут өтіп кетті бұдан кейін де тағы да басқа апелляциялық процестер бар соны белгілеп қойды асықтырады мына процессті он он бес минутта бітіреміз бұл протестілер он бес минутқа жоспарлапты өйткені он отызда осы процесс басталу керек одан кейін он қырық бесте мұрат оспановтың процесі басталу керек талап апелляция шағымына байланысты ар жағын тағы біз білмейміз сонда бұлар өздері сот процесін өткізуге жағдай жасап дұрыс тәртіп бойынша реттеп отырудың орнына өздері мәселені ушықтырып уақыт алып отыр бұл түбірінен дұрыс нәрсе емес бұл нені отыр бұл біздегі сот жүйесіндегі былық байлықты отыр судья қожа соттың төрағасы қожа одан кейінгілер де кішкентай қожайындар олай болмау керек олардың бәрі қызметші болу керек қоғамға мемлекетке заңға қызмет ететін адамдарға қызмет көрсететін адамдар сол салада адамды мемлекеттік қызметкерлер енді қазір кіргізетін болды рұқсат етіп отыр осындай жау тұрғызбай ақ кіргізе салса нелер кетеді соған судьяларда мен қазір ақыл шешім күтуін бекер шығарып отырмын ақыры кіргізетін болды жыламаған балаға емшек бермейді деуші еді сумкаңыз көрсетіп жібер ей жұмыстан сіз қандай ақыры дауласып жатып кірдік қоймай бас басына болған Ой, Salamat pa sa alin. Mahanap tayo at ang tapos. Salamat. қарап отырсыз біз рысбек сәрсенбайдың ісіне қатысты қарап отырмыз ол кісіні шақырдық қорғаушы шақырдық біз сіздерді қорғаушыны шақырған жоқпыз қаншықта келдіңіздер ма тәртіпті сақтаңыздар да жолдан алып шашын жүрсек болды ой кешіріңіз қаншама болды тағы да ескерту қазіргі қарап отырған ісіміз сәрсенбай қатысып қарап отыр оның қасында бір үш қолдаушы солай ғой қатысып отыр иә солай сіздер процесс ашық болған келдіңіздер келдіңіздер ма тыныш келіп иә, тыныш шығып кетіңіздер сіздер өтініш өздеріңіз жаңа біз құқықты не беріп кетпейсіз тәртіп болады десін осыдан осы жерде отырған әрқайсысының өзіңіздер бұл жақтан өздеріңіз мәдениетте тұрмыш тұрыңыздар осы жақтан Бір қазақ бір мақал бар айта бер сибирь иә. айта бер жоқ күшілтін адаммен болмайсыз болса айтар жақсы. жақсылық қазақты тықпырта бермеңіз сұрап отырмыз деймін тықпырта бермеңіз кішкене сабыр мен жазбадым процессті тоқтатамын да кейінге қалдырамын да тек қана үш қарсыны ой үш қорғаушы кіргіземін бүйтетін болса, келісесіздер ба? егер тәртіпті бұзсаңыз да тоқтатамын да кейінге қалдырамын заң бойынша істесе болды ғой заң талабы солай заң жоқ тыныш тыныш кішкене сабыр сақтайықшы жарай ма пікірімізді баспасөзімізді сөз айтамыз процеске кішкене кішкене сабыр сақтап жас балдар емес қылсаң ақыл айтатын тынышталдық па болдық па келістік па сол тоғызыншы класста жаңағы біз қазақстан өткіз әкімшілік кодексінің төрт жүз сексен сегізінші бабы жетінші бөлігіне әкімшілік тақырылған қатысты істі іс бойынша қорғаушысы адвокаттар бар ғой сапархан және аспадияр солай ғой нелеріңіз бар ғой хабарларыңыз сізге тіркелген ғой иә. бірінші қатысқансыздар иә так тұрыңызшы сіздің туған жылыңыз тұратын жеріңіз жайыңыз мың тоғыз жүз елу бірінші жыл сегізінші маусым тұратын жерім алматы облыстарда іс бойынша бізде прокурор қатысып отыр төрағалық судья молдашев сот отырысының хатшысы сапарханов қатысуда сотқа қатысушылар сот құрамына қарсылықтарыңыз жоқ па сәрсенбай адвокат қорғаушылар аталған іс адвокат нұрпейісовтің сапарханованың шағымына келіп соты аталған адвокаттық шағымда әкімшілік төрт жүз сегізінші бабының бойынша жетінші бөлім бойынша сәрсенбайға қатысты істі қысқартуын сұрап отыр яғни іс бойынша оның әрекеті дәлелденбеген кен маңжайлар анықталған іске сәйкес келмейтін көрсетілген ә, шағым бойынша қайсыңыз сөйлейсіз апелляция шағында талаптарымызды толық өкілдігін сот өтініш жасаймын конституциялық сот әкімшілік құқықбұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу жағдайында азаматтар конституциялық бостандықтарын қорғау қорғалып басқандар болуы тиіс Мұндай соттың конституцияның жетпіс сегіз бабына сәйкес нақты істі қарауды қолдануға жататын заңды немесе өзге де нормативті құқықтық актіні конституциялық емес деп тану туралы ұсыныспен конституциялық сотқа өтініш жасау арқылы іске асырылады қазақстан республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің сегіз бабының үш бөлігінде белгіленген кодекске сәйкес сот осы істі қолдануға жататын адамның және азаматтың қазақстан республикасының конституциясында баян етілген құқықтары мен бостандықтарына рұқсат етілетін заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні тану туралы ұсыныспен қазақстан республикасының конституциясына жүрген жағдайда сот іс бойынша жүргізу толық немесе тиісті бөлімінде тоқтата тұруға міндетті жоғарыда баяндалған жағдайларға байланысты соттан сұраймыз іс бойынша өндірісті тоқтата тұрып қазақстан республикасында бейбітшілік өткізу тәртібі туралы заңның қазақстан республикасының конституциясына қайшы келетіндігі жайында баяндап конституциялық сотта қарауға өтініш білдірілді рысбек сәрсенбай бұл сіздің құзырыңыздағы кіретін мәселе сол ал енді мұны Öğretmen özelliğindeki dosyörde belediyenin baslarının dosyörde. Kaç basar? А, Жиын бостандығына қатысу көшеге шығу митинг өткізу пикет жасау шерулер демонстрациялар өткізу оған әрбір қазақстанның азаматының құқығы бар конституцияда нақты көрсетілген ал оны ешқандай заңменен шектеуге не болмаса әлдебір дұрыс жасалмаған конституцияға қайшы келетін заңдарға сүйене отырып шектеуге прокурордың да полицияның да соттың да құқығы жоқ қазір біздің елімізде қазақстанда осы мәселе қатты белең алып кетті митингіге шыққан үшін тіпті шығамын деген үшін адамды үйінен алып барып қандырды бұл не масқара қандай жағдай демократиялық құқықтық мемлекет құрамыз деп еді, керісінше диктаторлық мемлекет құруға кетті. заң ана азаматтардың құқығын қорғаудың орнына құқығын шектейтін қорғайтын халге жетті бізде заңды түзетуіміз керек содан сол заңның орындалуын соны түзетуіміз керек әсіресе прокурорлар заңдылықты сақталуын қадағалайды өз міндеттерін атқарып отырған жоқ полициялар әлімжеттікке салынады қоршап Ал судьялар болса осы саяси жүйенің ұрпажылығының төрешісі болып отыр төбелі емес төрешісі төрелікті айтады ақылға салмайды заңға сүйенбейді Конституцияны бір шетке сұрып тастайды өткен сот процесінде біз осыған баса назар аудардық мен жеке өзім әкімшілік құқық бұзған азамат ретінде жауапкершілікке тартылғаннан кейін жеке өз басымды қорғауды міндет еткен жоқ. өйткені оның ешқандай қажеттілігі жоқ мен ешқандай да құқық бұзған азамат емеспін мен осы үрдісті тоқтату үшін сот процесі дұрыс өтсін жан жақты тыңдаңыздар деп тыңдады тыңдаған болды ал нәтижесін мен кінәлі болды. мен қазір құқығымды пайдаланғаным үшін мен кінәлі екенмін сол үшін мен айыпталуым керек екен мен өзімнің зейнетақымнан әлдеқайда асып кеткен сумманы мемлекетке төлеуім керек екен жаңағы кінәмді жуып шаю үшін жазамды өтеу үшін бұл не жағдай біз не үшін көшеге шығамыз не үшін талап қоямыз не үшін сотты боламыз осыны ойладым керек өткен сот процесінде мен жеткілікті түрде айтқан болатынмын сіздер оның видео видеожазбасымен бейнежазбасымен хаттамасымен таныстыңыздар ма жоқ әлде таныспай ақ төменгі сатыдағы соттың үкімі бекіте саламыз деп отырсыздар ол жағы ол жағы маған белгісіз сіздің танысқаныңыз таныспағандығыңыз қай деңгейде танысқандығыңыз егер сіздің өзіңізге шындықты арыңызбен іштей мойындап жоқ мен шалаген кезбелі таныстан екен десеңіз онда тоқтата тұрмай қайтадан асықпай танысып түсеміз өйткені барлық мәселені өткен сот процесінде айттық заң бұзушылық болатын болса бұл неліктен заң бұзушылық бұл заң бұзушылық па шын мәнінде жоқ керісінше заңды азаматтардың құқығын тақтауға қарсы па саяси жағында құқықтық жағында талдап талқылап айттық мен осы орайда сіздерге бір ә, дәл мысал келтірейін осыған жариялануға байланысты қазақ кз таймс демократиялық қазақстан дос жазып азаттық серт бақыт ньюс тағы сол сияқты қазақ таймс ақпарат құралдарында адамдардың жалпы саны менде нақты дерегі бар жеті жүз алты мың алты жүз он болыпты ал енді одан басқа тик токтың бір несіне қараған өзінде үш жүз үш мың үш жүз отыз бес тағы болып жатқан нелерді ақпараттарды қарайық миллионнан астам адам сол сот процесін сол митингке қатысты ақпарат алып отыр көріп отыр шындықтың қай жағында жатыр ағы қарасы қайсысы ажыратып отыр ал енді пікірлерге келетін болсақ төрт мың үш жүз жетпіс бір жаңағы тиктокты қоспағанда мен айтқан төрт бес ақпарат құралдарында жеті сегіз ақпарат құралдарында төрт мың үш жүз жетпіс бір адам пікір айтып отыр коммент жазып отыр өзінің пікірін ойын жазып отыр солардың бәрі дерліктей кейбір боттардан басқалары мені қолдап отыр сөзімді қолдап отыр қуаттап отыр заңсыздық болып жатқандығын ашып айтып отыр бұны жүйені өзгерту керек ол жүйені өзгертуді соттан бастау керек заңнан бастау керек халық мемлекетіне еліне отанына жаны ашитындығын осы арқылы көрсетіп отыр осы газеттерден танысып шығыңыздар уақыттарыңызды бөліп прокурор мырза судья мырза бұл сіздер үшін керек өйткені сіздер мемлекеттің атынан шешім шығаратын өкілетті адамсыздар сіздер әділетті болу үшін турашыл болу үшін шын мәнінде мемлекетке халыққа қызмет ету үшін сол жіті қараңыздар сіздерден өтініш бұл талап қоюға хақым жоқ шығар мінекейіңіз бұл деректер нені көрсетті бұл деректер қазіргі елдегі қоғамдағы митингке байланысты оған қатысушылардың қолданаушы соттаудың жазалану мүлдем дұрыс емес екендігін көрсетеді оны тоқтату керек мен өткен сот процесінде дәл осы талапты қойдым нүктесін қою керек тоқтату керек мына заңның өзі қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу туралы кейін қабылданған ана бабаев деген министр кешіріңіздер абай абаев деген министрдің тықпалауыменен қабылданған заң конституцияға қайсы заң ол туралы мен қазіргі таңда талдап талдап қай статьясы конституцияға қайшы екендігін деген айтып көрсетемін тіпті осының әр бабы өзі бір біріне қарама қайшы осындай қисық заңмен қалай түзу шешім шығарасыздар қалай оңды ұйғарым жасайсыздар мүмкін емес өйткені заң дұрыс емес мына қаншама адам қазір сотталып жатыр менің әріптесім журналист саясатқа жаңадан келген думан мұхамедкәрі қазір қамауда отыр жиырма бесте отыр екінші рет отыр не үшін алғашқысында ол митингке шақырып сол үшін кінәлі болды ол заң бойынша ешқандай ол кінәлі емес еді бірақ оны отырғызды екінші рет ол керісінше митингке шақырған жоқ шалқайып диванда жатыңдар шықпаңдар көшеге бармаңдар деді сонда да кінәлі болды сонда да соқты тағы да жиырма бес күн сонда қалай митингге шақыр шақырма бәрібір сотталасың онда кез 18 миллион халықтың шетінен күн сайын шақыртып алып соттаңыздар бюджеттің қарны тапай тоятын шығар түрмеміз бос тұрған болса толатын шығар керек болатын болса тағы түрмелер салатын шығармыз сол түрмені саламыз деп талай ішкі істердің жағасында жүргендер ақша жеп қарқ болып қалатын шығар жемқорлық гүлденіп тұрған мемлекет бала шағасына асырап машина мінгізіп жүріп алатын шығар қамаңыздар бар шетінен соттаңыздар сол сияқты үш жүрдік отыр міне асылбек отыр құдай шүкір отыр мұрат отыр бауыржан тағы толып отыр үш жүрді шетінен сотталмаған жоқ ешқандай кінәсі жазу жоқ бұлардың ешқандай әкімшілік құқық бұзған жоқ құқық бұзды деп біткізіп отырған мына заңмен қисық заңмен көзін жұмып ұйғарып шығарып отырған жазып отырған соттар мен прокурорлар это аспектісі енді іс бойынша нақты осының осының бәрі іс бойынша мән жайы осында мен сізге жаңа айттым өткен сот процесінде мен жеке басымды қорғауды мақсат тұтқан жоқпын деп қазір де мен жеке басымды қорғауды мақсат тұтып тұрған жоқпын ең негізгі мақсатым өзгеріс жасау керек өзгеріс жасау керек бұдан ары болмайды мен кеше сот өткен сот процесінде айттым судьяға қолыңды кезеп тұрып айттым мен. революцияны жақындатып келе жатырсыңдар революция керек болатын болса сендер ақыры жүзеге асады не үшін олай деп отырмын өйткені халықты билікке қарсы қою осындай әділетсіз шешімдерден басталады полицияның үйден келген азамат жетелеп алып кетуінен басталады апарып сөнген заңсыз ұйғарымен шешімменен соқты соттаудан жазалаудан басталады билік органдарын халыққа қарсы қойып халықты ашындыру ол эволюциялық жолмен даму емес ол төңкеріске бастайды ол шара мемлекет тарапынан жасалып жатқан мүлдем ерсі шара кесірлі кесапатты шара 2022 жылғы қаңтардағы оқиғаны еске алыңыздар соған алып жеткізген осы қолданаушылық қысым көрсетушілік азаматтардың құқығын шектеушілік демократиялық жолдан ауытқушылық сол апарып жеткізді бізді қауіпті жетінші тағы сол апаруы мүмкін ал не үшін митингке шығамыз қазір кез келген осы азаматтардан сұраңыздаршы ертең не үшін митингке шығасың деп кез келген орнынан тұрып айтады қытайдың визасыз кіруіне қарсымыз экспансиясына қарсымыз жерді қорғауымыз керек елді қорғауымыз керек әділетті болсын қымбатшылықты адасыңыз биліктің ресейшіл болғандығына соғысты жақтағанына қарсымыз мінекей митингі көп тақырып көп соған шыққысы келеді билікті орнынан қоса тоқтатқысы келеді ал сіздер жоқ керісінше сол билікті қоршап барып болып халықтың басын дәндітайға ойнатқыларыңыз келеді сонда кім ұтады бұдан кім ұтады президент тоқаев ұта ма өткізген сайлауын қараңыз не болды біз митингіге шақырдым өйткені сайлау өткен жоқ әділетті сайлау болған жоқ ұрлықпен өтті баяғы назарбаевтың кезіндегіден асып кетті мен он бірінші сайлау округі бойынша депутаттыққа мәжіліске кандидат болып сайлауға қатыстым өзім көзім көрді айналамдағы адамдардың көзі жетті барлық жерде ұрлық көзбояушылық жалғандық сатқындық парламентте қазір кімдер отыр парламентте қазір можно томпайлар отыр не айтса соны орындайтындар отыр қайсысы мына қытайдың визасына байланысты ашық пікірін айтты дұрыс сөзін айтты ешқайсысы еткен жоқ өйткені қазіргі билікке тоқаевқа сондайлар керек назарбаев кезіндегі сияқты қандай заң қабылда десе соны қабылдайтын тұңғыш президент елбасы туралы заңды қабылдады парламент қабылдады назарбаев оған өзі қол қоймаған бас тартқан адам болды жақсы аттан ал сол заң назарбаевқа шексіз билік құзыретін қолын сөйткен назарбаев не істеді қылмыс істеді жаңаөзенде адамдар қырып салды мұнайшыларды менің бауырымды тағы басқа заманбек нұрқалиевті саяси оппоненттерді астанда жасап өлтіртті оның бәрі ашық әңгіме оның ертең соты болады уақытын күтіп отырмыз одан басқа миллиардтаған қаржыны иелері болды ғой жеке өзі басы қызы бар күйеуі бар заңсыз жолмен қылмыстық жолмен қазақстанның бәрін тарбабайдан таратты бұл сол байланысты мен сізге айтып отырмын келесіге қатысты сіз тарсенге дегеніне иә сен митингке шақырдың бардың сөйледің ұйымдастырдың сол үшін кінәлісің ол процестің бізге ондай процестің керегі жоқ не үшін бардық не үшін алда уақытта баруымыз мүмкін өстіп соттау жазалау соны тоқтата ала ма халықты тоқтата алмай ма әлде керісінше халыққа мүмкіндік берейік көшеге шықсын айтсын талқыласын мына заңдарды дұрыстайық процесті дұрыс өткізейік жоғарыға қарап жантаққа жантаздануды қояйық жұмыс берушіміздің тапсырмасын орындаумен шектелмейік демеулеріміз керек сіздердің саналарыңызды сіздердің ойларыңызды көзқарастарыңызды өткізу үшін мен осы сөз сөйлеп тұрмын сол үшін жұмыс істеп отырмыз мен оппозицияның өкілі ретінде демократ адам ретінде азамат ретінде журналист ретінде бүгінгі күні мінекей айыпталушы ретінде әкімшілік құқық бұзушы ретінде осылардың бәрін айтуым керек үндемеген сайын тұншықтырып бара жатыр бұлай істеуге болмайды егер қазақстан төңкеріп тастағыларымыз келсе не болмаса қытайдың не болмаса ресейдің астына бүктеп салып бергілеріңіз келмесе көздеріңізді ашыңыздар ойланыңыздар сондықтан да бұл осы процеске осы іске тікелей қатысты ал енді бұны сіздер саяси қоғамдық жөніндегі сол жайындағы пікір деп қабылдасаңыздар да іске қатысты дұрыс айтылып отырған нәрсе деп қабылдасаңыздар да өздеріңіз біліңіздер қандай нәтиже шығарсаңыздар да ол сіздер үшін сын өздері үшін жеке сіз үшін сын қатысып отырған прокурор үшін сын өте ауыр сын көреміз осы сынақтан қалай өтетіндеріңізді халық береді бағасын судья бермейді процесс жүргізіп отырған халық береді бағасын мен жаңа цифрлар келтірдім мыңдаған адам пікір жазып отыр қандай пікір жазып отыр халық айтса халық айтпайды халық әділ халықтан асқан төреші жоқ уақыт пен халық ең үлкен төреші бәрінің бағасын сол береді сондықтан ұяттан алмауды ойлаңыздар енді мына заңға байланысты айтатын болсақ бұл заң бойынша ескертпе беру керек содан кейін шығарып беру керек дейді тоқаев бұны мақсаттан тұрып айтады бір жарықтаушы сияқты міне заңды өзгертіп жаңа заң бойынша ескерту бересіздер митингке шыға бересіз шерхан Мұртазаның сөзімен қайталап айтатынымыз болсақ атасының басы ол кісі бір парламент оспай деп айтып еді осындай қинаштықта атасының басы ол қазақтың ұғымында бар нәрсе оскорбление емес болмайтын нәрсе қазіргі бас прокуратура болсын жоғарғы сот болсын ішкі істер министрлігі болсын ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын соны басқарып отырғандар болсын ең болмаса солардың қалған облыстық бөлімдерін басқарып отырғандар болсын судьялар болсын қарапайым бәрі не істеп отыр бәрі тоқаевты өтірікші жасап отыр жүзінші жасап отыр тоқаев былай айтады керісінше шығады тоқаев айтты деп шықты ал келгенде айыппұл салып жатыр қамап жатыр қудалап жатыр сонда тоқаев жұмыс берушілеріміз ғой қожаларымыз ғой арсен шыбаян бірдей емес па ұяттан қалдырып отырсыздар яғни бәріңіз назарбаевты тағдырсыздар ма назарбаевтың заманынан шап соған берген анттарыңыз адалдықтарыңызды көрсетейін деп жүрсіздер ма мен осыны түсіне алмаймын осы сұрақ қазір қоғамда тұр жаңа қазақстан деп жатыр қайсысы жаңа қазақстан қалай жаңардың прокурор айтшы қалай өзгердің бұрын ескі қазақстанда ескіше жүрдің отбасылық олигархтық жүйенің сойын соқтың соларды қырғыштай қордың ал енді бұл қалай өзгерді жаңа қазақстан бұл әрине сот процесінде айтуға міндетті де емессің тиіс емессің бірақ өзің арына салып көрші ақырыңмен ойланып көрші оңашалға жұмыстан қолың бос сәтте судья сізге де айтарым сол әрқайсыңыз сол немен өзгерді мына жүйемен назарбаевтық жүйе тоқаевтық жүйе екеуі бұрынғы бір жүйе болатын болса халыққа опа келмейді халық бақытты өмір сүрмейді бақытсыздыққа кетеді қырылады аштық құрылады қымбатшылықтың азабын тартады ондай биліктің керегі жоқ мінекей сондықтан да бұл билік митингіден қорқады өнерден қорқады биліктен қорққан ештеңе жоқ түркияны қараңыздар ердоған ердоған қолдаушылар миллионнан астам адам көшеге шығып отыр міне нағыз халқын ойлаған басшы халқын қолдаған басшы ал тоқаевтарыңыз неге митингге өз шықпа, өз шыққан былай болсын митингке шыққандарды қудалайды митинг деген ол еркіндік ол бостандық оған адам туа тумысынан туа салысымен солай болады балаларыңыз болды немерелеріңіз бар шығар кішкентай кезінде жөргекке қорай жесеңіз бұлқынады өйткені ол адам перзен, оған бостандық керек ол байлау ұстағанды қаламайды ұрсып жеккенді қаламайды бұл адамның жаратылысында бар нәрсені конституцияда бекітілген нәрсені сіздер барып жұлмалап жер етіп жаңағыдай заңдарменен соттағыларыңыз келеді соттаңыздар егер сол сіздерге ұнайтын болса сонда бір рахаттанатын болсаңыздар адам әділетті болса жақсылық жасаса міне содан ләззат алу керек міне сонда ол өмір сүріп жүр деген адам ретінде сезіну басқа адамның азаматтық құқығын қолдамаған қорғамаған құқық қорғау сот заң орындары болып қай мемлекетте болмасын қажетсіз болсаңдар уақыт жаңадан жүрсіздер мына назарбаевтың билігін ұзартып берген сіздерсіздер енді тоқаевтың билігін ұзартатын болсаңдар ол ертең жеті жылдан кейін тағы да отырамын деуі мүмкін алжып кеткенше отыруы мүмкін сонда соған қызмет ете берулеріңіз керек пе ойланыңыздар тоқаевтың өзін тәртіпке шақырыңыздар әрекет шешім шығару арқылы бізбен бірге көшеге шықпай ақ қойыңыздар бірақ әрекет шешім шығарыңыздар тоқаев жаңа қазақстан құрамын деген сөзі рас болса митингіге ескертулер беріңдер деген сөз рас болатын болса соны қолдаңыздар соны қолдайтын шешім шығарыңыздар мына заңды қараңыздар жаңағы жиын бостандығы туралы осы жерде тағы бір айта кететін нәрсе хаттама толтырылған толтырған полиция қызметкеріне жеке ұйғарым шығарылды оның сауатсыздығы үшін сол процесске қатысқан прокурор да сауатсыз прокурор ал енді сол сауатсыздарды жазып бергенін негіздеп отырып ана жаңағы айтөреовтің шешім шығарған мен келіспей отырған судья да сауатсыз намыстан біз сауатсыз деп айттық біз білімдіміз десе келсін дәлелдесін алдымен дипломдарын алып келсін дипломдары баға жазылған ол қалай білім алды содан бастап көрейік дипломды қалай алды жемқорлықпен алды ма таза оқып өз күшімен алды ма одан кейін оның жасаған жұмыстарының бәріне талдау жасайық біз соған барамыз қаласаңыздар ол бізге қызық тазалау үшін керек қоғамды сотты жүйені өзгерту үшін жүйені өзгерту деген тек президенттік жүйені ғана өзгерту емес ол сот жүйесін өзгерту прокуратураны өзгерту ішкі істерді өзгерту ұлттық қауіпсіздік комитетін өзгерту қорғаныс саласын өзгерту ең басты буындар осылар ал оларды өзгертпейінше қазақстан мемлекет құрылымға кетеді біз сол үшін шырылдап сол үшін таяқ жеп сол үшін көшеге шығуға мәжбүр болып жүрміз жетіскеннен кейін еріккеннен кейін қызығушылықтар жүрген жоқпыз сонда ара жерін айтатыныңыздар не болмаса тәртіп бұзуға құштарланып әумесерленіп жүрген жағдайымыз жоқ мына заңда бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі бар өткенде полицияда прокурорда бірде бір дәлел келтіре алмады мен осы тәртібін сақтамағандығым заң бұзғандығым жөнінде сондықтан да шығарған ұйғарымды заңсыз деймін мен ол өткенде айтқан мәселелерді қайталамай ақ қояйын бүгінгі айтатынымыз заңдағы былықтар егер қолдарыңызда заң болса қараңыздар жиын бостандығы оныншы бап бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарлама пикеттеу жиналыс митинг нысанында бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны бейбіт жиналысты ұйымдастырушы жергілікті атқарушы органға өткізілетін дейін бес жұмыс күніне кешіктірілетін мерзімде қағаз жеткізгіште немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электронды құжат нысанды береді дейді назар аударыңыздар бес жұмыс күні ішінде енді он екінші бапты қараңыз ол жерде он жұмыс күніне кешіктірілмейтін мерзімде дейді енді он үшінші бапты қараңыз тіркелген күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде дейді бас кезінде өзгеріс енгізген бір жерде өзгеріс салынған басқасында өзгеріс салынбаған бұл сауат жауапкершіліктің жоқтығы ғана емес бұл сауатсыздық осы заңды ұсынған жаңағы абаевтың тобы әділет министрлігі оны қараған прокуратурасы тиісті салалардың бәрі сосын парламент кешегі міне қабылдаған заңдар ал осы заңмен сотта біреуі он күн болу керек дейді өтініш беру керек екінші он беру керек дейді әрқайсысы өз мақсатына пайдаланады бес күннен бұрын беріп қойса он күннің ішінде оған жарайды ал егер жаңағы бес күн қалған болса сыртылдап он күн деп көрсетіледі не болмаса жаңа тіркелгеннен кейін жеті күн дейді шатыстырып болды осындай статьяменен қалай ұйғарымшылар болады қалай ұйғарымшылар болады қайсысына сүйенеді прокурор судья он үшінші бапта Ада төртінші тармақша сауда мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттік қауіпсіздікті сондай ақ көліктің инфрақұрылымын объектілерді кіріп жұмыс істеуін жасыл екпелер мен шағын сәулет нысандарын өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында бейбіт жиналыстарын өткізу орнын және немесе кіру маусымын не уақыт өзгерту ұсыныс туралы хабарлайды өзгеріс туралы хабарласын жақсы ал енді мына жерде нені қараңыз не үшін бас тартатынын он, 10-10 он 14 статьяда. беретін орны егер осындай шараларды өткізудің болжамды уақытында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарда басқа ресми мәдени ойын сауық мәдени бұқаралық дене шынықтыру сауықтыру спорттық және де өзге шараларды өткізу жоспарланса құрылыс монтаждау жұмыстары жүзеге асырылып жатса бас тартады әкімшіліктің көп сылтауын біреуі осы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр не болмаса мынандай спорт өтеді дейді ал біз сұрадық абдуллаев құдай шүкір отыр өз қолымен ескерту берді митинг өткізіп жүрді басқа да адамдар берді біздің ұйғарымызбен біздің қолдауымызбен митинг өткізуді не сылтау айтты азық түлік жәрмеңкесі өтеді сауда саттық болу керек ал қайсы заңда бар ма шаруашылықты өткізіп өттің ауыл шаруашылық жәрмеңкесін өткізіп өттің шаралар жоқ қой демек ол жерге өткізіліп жатқан жәрмеңкесі заңсыз ол жерге өткізудің керегі жоқ содан кейін мына заң бойынша алматы сүйене отырып алматы қалалық әкімдігі мәслихатты шешім қабылдады үш орынды белгіледі сарыарқа кинотеатрының жанындағы аллея паркті гандиді содан кейін шоқар уәлиханов алаңы паркке неге митинг өткізу керек парк адамдардың демалатын орны ол жерде демалып жүрген адамдардың құқығын шектейді заңда көрсетілген басқа азаматтардың құқығын шектейтін жағдайда денсаулығына зиян келтіретін болса ұлттық мемлекеттік қауіпсіздікке зиян келтіретін жағдайда міне осы ғана шектеуге негіз болады ал соның біреу азаматтардың демалу құқығын шектейсің митинг өткізу үшін не үшін сондай орындар беріп отыр не үшін алаңды бермейді бос тұрған алаңды ешкімге кедергісі жоқ өткізіп жүрміз рұқсатсыз өткізіп жүрміз бұл бірінші жиын емес бұл, бұдан бұрында талай митингілерді жиындап сол жерде өткіздім мен ұйымдастырдым қойтаншылықсын бәрін қазыңдар Сөгін соның бәрін кінәлі тағыңдар да соқтыңдар алаң сол үшін беріледі митинг өткізілетін жер заң бойынша халықаралық нормаларға да сәйкес талапқа сәйкес ол көпшілікке қолжетімді жер болу керек билік қоғам назар аударатын жер болу керек әрине шектеулер қоюға болады митингін жындыханада өткізуге болмайды митингін түрмеде өткізуге болмайды митингін от жағатын кочевныйда өткізуге болмайды темір жолдың бойында өткізуге болмайды заңда бар заңда тек қана жындыхана деген жоқ болуы мүмкін салыстырып айтып ол дұрыс ал енді мына үш жерден басқа жерде алматыда екі миллионға жуық халық тұрады қаншама алаңдар бар неге соларға рұқсат етпейді өткізсін мен әдейі сол жерге шақырдым өйткені мына мәслихат назар аударсын әкімдік назар аударсын сот жүйесі прокуратура назар аударсын сөйтсін сол орынды берсін халыққа жиналсын көзқарасын талабын мақсатын айтсын бәрі қорқады шалгет деп айтады кетті ғой шал енді екінші шалгет деп айғайлау мүмкін егер осылай қудалау көбейе беретін болса біз шалдарды кетіру үшін митинг өткізбейміз ол мына санасына миына шөп өсіп кеткендер ғана сөйтіп ойлауы мүмкін ескіден қалған әдетпенен өзгерту керек көзқарасты митингі деген елді қорғау отанды қорғау халықтың жағдайын жақсарту соған байланысты талаптар қою ол жеке адамдың өзінің құқығы ғана емес бұл олардың патриоттығының көрінісі мемлекетшілдігі отаншылдығы елге жанашырлығы ұрпағын қамын ойлағандығы бұл үлкен шаруа үлкен миссия а неге одан қорқамыз неге оны тежейміз неге оған тосқауыл жасаймыз сот арқылы қамау арқылы содан кейін тағы да мына заңда үгіттеу жүргізу үшін үндеу хаттар плакаттар хабарландыру таратылады сөйтеді бүйтеді дейді ал енді осының ішінде мені шақырт деп кінәлайды думан шақырт деп кінәлады тағы басқаларды бұрын сондай жағдайлар заңда қай жерінде көрсетіліп тұр шақыруға болмайды деген тыйым салу жоқ жақсы біз халық парламенті деген жиналысымыз бар оны біреулер сандырақтап шатыстырып жүр мына құқық қорғау саласындағы маған әне повестка әкеліп жүргендер шешім шығарып жүргендер айыппұл салу үшін ол қоғамдық бірлестік не болмаса ұйымды құрылмаған тіркелмеген заңсыз әрекетіңізді ол жиналыс жиналды халық атауын шартты түрде халық парламенті деді ол жерде кешегі сайлауға мәжіліске мәслихатқа депутатқа кандидат болып қатысқандар бақылаушы болып қатысқандар белсенді азаматтар жиналды сайлаудың заңсыздығын қайтан сайлау өткізу керектігін қозғаған заңдарға ұсыныстар жасайтын талқылау жиналыс бұл енді ары қарай көшеде қуып жүріп тырқырата ғимараттың ішіне кіреді ол жерде де тыныштық бермейтін түрлері бар ал жиналыс сондай жиналысқа заң бойынша құдалау жоқ бірақ қазір сол жабық жерде жиналыс өткізсең де соның қудалау әрекеттері басталып келе жатыр біз оған да тоқтау саламыз азаматтардың құқығын шектеу ол заңсыздық ол қызметін асыра үшін ол заң бұзушылық оны әрбір павлов тапқандар мантия кигендер жақсы біледі біле тұра сондайға барады біздің орнымызға демек соларды кінәлау керек соларды жазғыру керек погондардың үстінде материалдар шешіп алып еркіндікке жіберу керек міне сонда қоғам түзеледі біз қоғамда өзгеріс жасаймыз деді жасаймыз сол өзгерістің ішінде осы тазалау прокуратура милиция ұлттық қауіпсіздік судьялар неге мынандай заңсыз шешімдер шығарады айтқанын қайталаңыз мен мен аяқтаймын жоқ сіз үшін қажет не үшін тырмысып осы соттап отырсыздар әділетсіздік жасап отырсыздар аудандық соттың шешімін айтып отырмын сіздің қандай шешім шығарғаныңызды білмеймін не үшін өйткені сіздерге осы өмірлеріңіз тамаша керемет осыдан басқаның керегі жоқ тек қана жүйеге қызмет ету керек халыққа емес заңға ал мен сіздерді халыққа мемлекетке заңға адал қызмет етуге шақырамын адал бұл бір мәселе екінші мәселе егер процесс дұрыстап қарайтын болсаңыздар тағы да бір бар ол жаңа мен айтып кеттім ғой ақпарат құралдарында жарияланған бейне түсірілімді көрсетуді оны прокурор сіз маған қарсы пайдалануыңызға болады сіз үшін өте керек материал мен жаңағы менің жанымда тұрып сөйлеген шақыруым парламентте не алаңда тұрып одан кейін сот процесінде сөйлеген соң тағы да соларды іске қосып назар аударуды басшаның оқымай ақ қояйын молдашмырза сізге жаратып жазып отырмыз менің атымнан қорғаушыман сапархан үмітбесовтен өтініш шығарды сіздің өндірісіңіздегі ырысбек сәрсенбай ұлының әкімшілік ісі бойынша алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылық істер жөніндегі ауданаралық сот отырысындағы аудио бейнежазбаны интернет желісіндегі ырысбек сәрсенбайдың бейнежазбаларын сотта қарауға зерттеуге рұқсат беруіңізді сұраймын мынау жазбаша түрдегі ашық айтылған ал нақты қандай Э, сөз бұл әріптесіміз оларды қазір осы жерде сіздің компьютерлеріңізге қосуға мүмкін э, көрсеткен мүмкіндігі болатын шығар көмек көрсете алатын шығар бұл бірінші қазақ таймсда сегізі э, сәуірде жарияланған ертеңгі менікке бас прокурор орынбасары мен әкімде келсін деген тақырыппен екінші қазақтаймызда он төрті сәуір сәрсенбі кінәлі деп айыпталды үшіншісі осы қазақтаймызда билік халықта халық биліктен қорқады деген бейне түсірілді осы үшеуін назар қаулыларымызды талқылап қараушылар статьяны сөйлейсіз бойынша сіздерге өтініш оны кеңес бөлмесінде шешіледі құрмет сот қазір бір емес мына екі өтініш хатты қорғауымыздағы рысбек сәрсенбайұлы ағамыз түсіріп отыр егер бұл өтініш хаттарды қазір қарауыңызды сұрап отырмыз бірінші апелляциялық шағымды қарамай отырып құрмет сот э, егер бұл өтініш хаттар қазір қаралмайтын болса құрмет сот онда біз сізге қатысты э, менде интерес желісінде қарайтын не себеп қандай қазір осы ұялы телефон немесе э, ноутбук оның қандай қажеттілігі бар оның қажеттілігі бәрін жаңа сіздер яғни ол кісінің сол күні мектепке барғанының өзі ол заңды заңсыз емес заңды екендігі және де ешқандай да әкімшілік әкімшілік жауапкершілікке тартудың ешқандай негізі жоқтығы туралы сіз толықтырма баға береді ол жерде жаңағы сіздер тек қана оны ана респект сәрсенбай мырза жоққа шығарып отқан жоқ қой тоғызыншы сәуірде болған бәрі жерде ешкім жоққа шығарып жоқ сіздер мынаны ғана қабылдап отырсыздар мен қайталап айтайын жаңағы учаскелік полиция қызметкерінің жазып берген хаттамасы ол жеткіліксіз ол дәлел емес ол ырысбек аранды шақырды барды сөйледі ал бардым сөйледім қатыстым ұйымдастырдым сол үшін соттасасыздар ма не үшін барды неліктен барды мақсаты не ол қаншалықты заң бұзушылыққа жатады не болмаса жатпайды мінекей жаңағы үш түсірілімде сол көрсетілген соны көру арқылы көздеріңіз жетеді ол түсінікті ол екінші мәселе мәселе біз сізге оларға барма деп жатқан жоқ сізге өз пікіріңізді азаматтық пікіріңізді айтпа деп жатқан жоқ біз бейбіт шеру жүру мәселесін тәртібін ғана қараймыз Orada не айттыңыз Kadar yok, Тәртіп, тәртіп, сол tertibi, tertibi, қарасаңыз, сіз оның siz onun емес, себебін sebebin negizini Sebebi kadar biz aralashmaymiz, Ол басқаша, сіз ырыстық сәтін бөлсеңіз, біледі Не жоқ мен үшін түсіндірмей ақ қойыңыз мен солай солай болат процесстеріне қатысқан адаммын айтып отырсыз білімсіз сіз мен мен жақсы білемін мәселемен мен сол мен сондықтан айтып отырмын егер сіздер істе шын мәнінде заңға сәйкес заңға сүйене отырып қара талқылайтын болсаңыздар сіздер келген дәлелдеме дәйектерді фактілерді материалдарды зерттеулеріңіз керек толықтай толықтай ал зерттемей жатып шешім шығарамыз десеңіз ол сіздің өзіңіздің зерттелген бұл аттестатта бізде бәрі ине жазба бәрі тіркелген бәрі бар ол жеткіліксіз сот ол бір жақ қазіргі кезде біз сіздер қазір менің мына айтқан сөзімді құлақтан асырып жіберіп отырсыздар сіздер құлақтарыңыз ішіне кіріп саналарыңызға жетіп ойлатқан жоқ ал анау соған көмектеседі түсінікті Э, біз бұл өтініш хатқа түсіріп отырған себебіміз э, бірінші сатылы сот э, істі толық зерттемей дәлелдемелерді негізге алмай отырып сот қаулысын шығарды сондықтан да құрметті сот қазіргі іске тіркеп отырған жаңағы және де осында қарап зерттеу үшін ұсынып отырған бейне жазбалар яғни сот отырысы он үшінші сәуір күнгі сот отырысы раисовтың судья раисовпен қаралған сот отырысын сонымен қатар жаңа сізге бірнеше жаңағы Э, интернет желісіндегі бейнежазбаларды ұсынып өтті осы э, бейнежазбаларды қазір зерттемейінше біз апелляциялық шағымызды көрсете алмаймыз себебі ә, сот қаулысында он үшінші сәуір күнгі сот қаулысында дәлелдемелерді және де ә, жаңағы хат дәлелдемелермен хаттамамен және де бұл кісінің түсініктемелерімен дұрыс сараланған дейді да алайда бұл кісінің жаңағы түсініктемесі жазылған жоқ түсініктеменің барлығын сотта ауызша айтамын деп сілтеме жазған жоқ және де сол ә, сол кездегі жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың өзі заңсыз және негізсіз толтырылды ол ә, бостандық аудандық полиция басқармасымен толтырылып алайда бізді медеу аудандық полиция басқармасына шақырды және де ә, сот отырысы барысында ә, жаңа судья қойылбаев инспектор қойылбаев шығыңыз десе ол жерде бостандық аудандық полиция басқармасының бас инспекторы қойылбаев емес керісінше медеу аудандық полиция басқармасының инспекторы шығып отыр қойылбаевтың деп соның барлығы осы ә, істегі тіркелген он үшінші сәуір күнгі сот отырысы барысында бейнежазбада барлығы бейнеленген сондықтан да соны осында зерттеуіңізді сұраймын қарауыңызды барлығын қайсысын сіз бәрін отырмаймыз ғой біз қайсысын сұрап отырмыз үшінші сәуір рысбек сәрсенбайұлының әкімшілік ісіне байланысты қайсысын не керек қайсысын сот отырысын зерттеуді сұраймыз сол қандай не маңызды қазір мен айтып мына э, осы іс э, қазіргі таңда мына апелляциялық сот алқасына келіп жеткен істің өзі ол бірінші ең бірінші негіз болған ол осы он үшінші сәуір күнгі әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама сот бұл хаттаманың өзі дұрыс толтырылмаған сол кезде біз э, аудандық сотта іспен таныстыңыз ба сіз іспен толық таныстық иә, иә. аудандық сот жеке қаулы шығарды жеке қаулы шығарды алайда жеке қаулы жеке қаулы шығарғанның өзі міне қараңызшы өзі жеке қаулыны шығарып отыр жеке қаулыны шығара отырып яғни бұл хаттаманың дұрыс емес екенін мойындап отыр сот алайда сот соңына дейін жеткізбей алайда бұл дұрыс толтырмаған хаттамаға сәйкес негізсіз заңсыз болғандықтан бұл әкімшілік іс сол кезде тоқтатылуға жататын еді құрметті сот сондықтан да қазіргі таңда осы істегі барлығын енді осы апелляциялық сот алқасында зерттеуді сұрап отырмыз дәлелдемелер негізінде біз сізге тіркеп отырған қазіргі бейнежазбаларымыздың барлығы осыған негізді деп санаймыз құрметті сот сондықтан да бірінші біз қазір осы бейнежазбалардың барлығын зерттеп осы дәлелдемелерсіз көрмейінше біз ары қарай шағымызды айта алмаймыз онда біз үзіліс жариялаймыз біз келесі процесс адамдар келіп отыр ғой сағат келесі ертең сағат он үшке дейін үзіліс сонда жақсы үзіліс он бес нөл нөл ертең сағат Вот здесь так ертеңге қалдырылды ертең мен жұмыста боламын қатыса алмаймын екінші серия екінші серия ана сумкамды бересіз бола ма ертеңге қалды болыпты бәке қалайсыз қалған амандастық қой бүгін менде биші жоқ па сонда не дайын алып келдім ғой бүгін сенікі қазір болады ғой иә болмайтын болды болмайтын болды ма маған қазір керек еді негізі болмайтын иә маған керек еді сол ертең мен жұмыста боламын өкінішті сот ертеңге қалып отыр уағалейкум ассалам қалай реке қалайсыз қалайсың ертеңге қалдырды енді нені осы эфирді эфир аяқталды қош сау болыңыздар комментарий жазыңыздар айтпақшы мен Э, тарата алмайым. мына фейсбук группаларға менде шектеу тұр сол таратуларыңызды сұраймын комментарий жазыңдар ең бастысы э, лайктарыңызды қойыңыздар көбірек тарайды э, сол фейсбук группаға таратыңыздар басқа да